Veio desafiante. X-Men vs Street Fighter. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está Computerando Jogos. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos que participaram dos vídeos. Em breve teremos mais partidas online, então se quiser ficar por dentro e não perder o próximo evento, acesse o nosso Discord, link na descrição do vídeo também fixado aqui no primeiro comentário. E sem enrolar, Vamos pra luta! Ready! ready, Fight! Eu vou jogar de Chun-Li Ryu. E meu adversário escolheu a Ron e o Zangief. Vai pra cima, isso! Chuta! Essa não! Good night, sugar. Vamos lá, Ryu! Hadouken! Hadouken! Isso! Manda Hadouken! Isso, trocou por isso aqui é! Hadouken nele! Isso! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! 波動拳竜巻鉄道逆真空波動拳波動拳バイバイバイバイバイ竜巻鉄道逆あー m a l d 波動拳波動拳波動拳昇竜拳波動拳波動拳波動拳真空波動拳え ê Ah, miserável! Did not, sugar. Ah, ele venceu! Ah, isso não vai ficar assim não! Vamos para mais uma luta! Ready! Ready! Fight! Vamos lá, Chuli! Isso! Ajuda, ajuda, ajuda, ajuda, ajuda! chuta! Opa, bloqueia! Agora Zangief! Vai, vai, vai, vai! E... E toma! <laughs> Chun-Li, win! É isso aí! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E agora ele trocou para Ciclope e Gambit. Ready. Fight! Yeah. Optic blast. Yeah. Yeah. Optic blast. Gene flight. Optic blast. Optic blast. Optic blast. Optic blast. Optic blast. Ah, miserável! G, slice. Optic blast. Optic blast. Optic blast. Optic blast. Optic blast. 昇竜拳昇竜拳昇竜拳昇竜拳波動拳昇竜拳 Charge him! Give me the card! Give me the card! Vai, vai, vai, vai, vai! Shinku! Hamoshi! Blast! Yeah! <laughs> Como assim, velho? E vamos para a próxima luta. Vamos lá. Você não pode ficar assim, não. Ready. Fight! Optic flash. Optic Que isso? Optic flash. Optic flash. Ah, de novo não! Object blast! Object blast! Object blast! Shuriku! Object blast! Isso, Shoryuken nele! Shoryuken! Shoryuken! Shoryuken! Shoryuken! Shuriku! You win! Shinku Atmospheric! E agora ele escolheu Nash. Ready. Come on. Up the glass. Up the glass. Up the glass. Vamos lá. Up the glass. Up the glass. Up the glass. Up the glass. Up the glass. Ah, miserável. Up the glass. 사이키 붐! 사이키 붐! 사이키 붐! 사이키 붐! 사이키 붐! 사이키 Ele venceu de novo. Charlie, win! Vamos lá! Não podemos desistir! Ready! Fight! Vamos lá, Kitasuhara! vai, vai, vai, vai. Aê! Sarufu! Sarufu! Sarufu! Senbou! Sarufu! Senbou! Jogando! Sarufu! Hadouken! Sorrowful! Sorrowful! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Sorrowful! Sorrowful! Sorrowful! Ah, miserável! Toma isso! Sorrowful! Sorrowful! Não, não! Sorrowful! Bora! E agora ele vai jogar de down, Bling, bling. Yoga vai, yoga vem. Yoga vai, yoga vai. Shinku, Hadouken. Yoga vai, Hadouken. Hadouken. Ha! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Miserável! Sai pra lá! Isso! De novo! not any Charlie, win! Beleza, vamos continuar. Ready. Fight! Agora! Agora! Toma, Chuli! Acabe com ele! Good. Ah, não acredito! Ele venceu ainda por cima. Rapaz, como é que eu ainda consegui perder essa luta ganha? Ready. Vamos lá, vamos tentar nos redimir. Good. Vamos, vamos, vamos, vamos! Deck. Né, e aí, não quer perder o próximo evento? Então acesse nosso servidor do Discord, o link vai estar tá aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. E agora... Ele escolheu o Akuma! Yoga. já quer pelar com a Kuma, né? Ready. Fight! Yoga, lay. Yoga, yoga, yoga, yoga. Yoga, lay. Sai pra lá, maldito! Junge Freund, junger Freund. Hoppa! Wolle! Junger Ah! Agora! Toma! E agora como, hein? Hum. Toma! Hadouken ele! Hadouken! Hadouken! Oba! You win! Shinku E agora? E agora a saideira, hein? escolher o Bison. Ready. o Vega. Fight. Vamos lá. Yunga, Errou. Maldito Dalsin. Good. Hadouken. Hadouken. Yunga Play. Yunga Play. Yunga Play. Hadouken. Hadouken. Hadouken. Yunga Play. Hadouken. Hadouken Belgian. Hadouken. Hadouken. Hadouken. Shinku. Hadouken. Yunga Play. Shinku. Ah, essa pegou em cheio. E agora? Vai, vai, vai, vai, vai! Ah, é é? Volta aqui, miserável! tá aqui onde você pensa que vai. Ah, que que foi isso? <laughs> Ah, muito bom, muito bom! Então é isso! Quero agradecer a todos que participaram dos vídeos. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Em breve teremos mais eventos como esse. Conto com sua presença no próximo vídeo. Obrigado pela participação e até a próxima!